Stoję tyłem do numeru 4 na Gdacjusza we Wrocławiu a tam są numery 1, 1 na idę w kierunku Rumiankowej domki typu Gierek niektóre nadbudowane Gierek się wyróżniał tym, że miał płaski dach stropo dach w przeciwieństwie do tych domków po niemieckich po latach wrócono z powrotem do dachów spadzistych. Oczywiście mówię o osiedlu Żerniki we Wrocławiu sfilmowanym 18 lutego 2014 roku przez Darka Kraśnickiego numer 1 raz jeszcze